हटो पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले किसी के हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले किसी के वास्ते हो तेरे दिल में ध्यान जीना इसी का नाम माला अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों के हम हम प्यार के लिए वो जिंदगी चले बाहर के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो एतबार